A, takut kenginum A. Culangung sia kakolot tengendah kena ajina. Atuh dah yang minum. Dah sia koai ini kepret koi. Namun narik ngepret tadi sekalian bawa kencai. <laughs>